Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Το διάβασα στο σχολείο μου. Γράφω ότι και MVP του κόσμου να ήταν. Speak English. Please. Αρδοβίνια! Even if he was the MVP of this fucking world, I'm not gonna trust this pub with this copy and motherfucker. copy and motherfucker. Copy and copy is a copy.